选，哎，没有，来再来一遍，选出来，哎呦，还是没有，再来一遍，选。 Uh-huh. <laughs> Hum? A única bolsa baixia. One, two. Mm. Mm. 开心，看好了啊，这有一个小香肠，猜对了，它就是你的了。 猜吧，哎呀，猜对了，恭喜你，奖励小香肠一个。一 <laughs> 个人。